me Hey, mi não. no. é? Mas de negócio. A we pintar mesa bem fiesta vestido a ambos. A we? Ah, normal. Tá bem me satar. Bom? A we vou bem com dois whisky sterling fami. ¿Ah? Hã? Para mim subir meu nível, birra fuma, birra que bota na panela permite. Fuma, tu senhor? Me mesa, tem para ti, me tem que botar. Dans c'est pas grave. C'est un petit montagne, moi j'en sais. Père, si bien conçu, père. Mano, mas sério. da pista, que sunga baixa o ar e a bola parte para trás, para isso na área. Yeah. Tintang! que susah, tak tintang. Bukan bisa minta tintang tas besok, tak kideng atrobe. Teres. Yang wen terisakan ini. Perisakan. Ha, perisakan. Oh, sudah dimas. Para que penonsa kapo popo. Sudah dimas. La cabezas. Cosa pere peluca, la cabezas. La cabezas. Quítala. Tenemos cosas aquí. ¿Qué que eu faço com o set e sala com uma compra? Nada que vocês. É, você vai aqui, vai aqui. Pedi yani sana bunda dotta. Oğlum ama bunu göster mi bize? Oğlum senin boğulunu. Ve tu sei, a outra gente está na né? roda. Outro beta bota sala adequa para tu rende boa. O abocate tem bambus são quatro xenguende, depois do bala. E se um comendo, depois quatro xenguende, um estava bozando para ir abocate. Para não tem mais cate. Nós da bolha viram despensa, não dá para sem vergonha, eh, nós da ele, não é? Ele gangue o ar, não dá zundravo. Para o ar comer, e andou da binga da parada, virar conha, tá? nandi de a sa mo kasya ka mo kita na ako para mo wag ko'y koyaw. Shonan? Después abertintan es na ingleses. Na espanyota? Holandesa? Pagamento na? Choupé, Lemblé, Goulier. Amen.